واش حالكم نشاد وانتم علينا تنجدوا بزيادة وماكم تقولوا العبد يرسى بلاد المكتوب هذا كرباط الحدنة من هزنا سمى علينا نادى وكحطنا صربت علينا الرد على الحاج خوي نعم الحاج خوي هكا يا لك واش حالكم نبوني وبجواب من بعد الغلاب سيتوني كنتوا غاليني سلموا علي وسلموا عنهم وش حال وش حالكم لابوني بجواب من بعد الغراب كيتوني سهران ما لالش النوم عيوني سهران ما نالش النوم عيوني وهو غادرة أو غادرة <laughs> أكن تضحك يا لا لا سجلتي يا لا يا لا واش حال حوالكم يا ود انا خابركم الله عليكم شده واش حالكم نبوني بجواب من بعد القرار سيتوني سهران ما ليش النوم عيوني وهذا السلام يراجعوا لي تد وشحالكم وحواركم يا ود انا خابركم والله عليكم شد نعم. نقول لهم ليه هذا على الحاج خويا سلامتكم